ел газетінің бірінші маусымдағы санында президент қасым жомарт тоқаев дүниежүзілік сауда ұйымының бас директорымен бейнеконференция форматында кездесу өткізгені туралы айтылып екі жақты келіссөз барысында ықпалдастықты нығайтудың перспективалары қарастырылды білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы қарашадағы ақпаратына сүйенсек елімізде 18 жасқа дейінгі 6 миллион 330 мың бала бар сарапшылардың пікіріне құлақ түріп кеңінен білігіңіз келсе газет тілшісі айдана шотбайқызының баланы қорғау болашақты қорғау мақаласына зер салыңыз бизнес өкілдері мен денсаулық жөніндегі сарапшылар алкогольсіз сусындарды акциздеу аталған саладағы өндірушілердің банкроттығына жұмыс орындарының қысқаруы мен бағаның өсуіне әкеледі деп алаңдаушылық білдіріп отыр бұл туралы газет тілшісі айнаш шесәлінің мақаласынан таныса аласыздар көктемгі егіс науқанын үшінші маусымға дейін аяқтау жоспарланып отыр Бел республика бойынша ауыл дақылдарының жалпы егіс көлемі 22-де 8 миллион гектарды құрайды өзектілігін жоғалтпаған ақпаратты газет тілшісі Фархат Қайратұлының мақаласынан оқи аласыздар. Шын құзы көкпен таласқан тарбағатай мақаласында тұмса табиғаттың тылсым сыры сөз болды жаңалықтармен сусындап ел ішіндегі елеулі ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе егемен қазақстан газетінің бірінші маусымдағы санын немесе егемен кезет сайтын қарай жүріңіздер